mamela into ndiza kufundela ne thank you mna ndiza kumamela so zoqala lapha ekuqaleni apha kwesi isitori ne qala ke papa imihla ngemihla siva ngeengozi zequbuliso emakhaya, maxa wambi sinako e ukuzinqanda kwangethuba ezi ngozi zingenzeki. Siyazi ukuba abazali emakhaya basoloko beqaphele. Kodwa sele kunjalo iphanyazo li, liyenzeka ingakumbi xa kukho neemveku phakathi kwekhaya, lingozi zequbuliso ziyehla kunca kungacingelwanga. Okay. Enkosi kuMengameli.